саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз тоғызыншы сынып физикасы жиырма жетінші параграф еркін және еріксіз тербелістер сонымен қатар резонанс деген тақырыпты қарастырамыз өткен сабақтың жалғасы әрине бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаттарымыз еріксіз тербелістер амплитудасының қалай болатындығын графикте қалай тәуелді екендігін қарастырамыз сонымен қатар резонанс құбылысын сипаттайтын боламыз олай болса жалпы еркін және еріксіз тербеліс дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталып кетейік бірінші болып бізде еркін тербеліс деп жатқанымыз не яғни тепе күйінен шығарылған кезде сыртқы күштің әсерінсіз ол қозғалысқа келетін тәрбиелестер дегеніміз енді еркін тербелістер жиілігі жүйенің несімен байланысты меншікті тербеліс жиілігі байланысты болады яғни былай айтқан кезде қозғалыс байланысты қарастырылады ал егер еріксіз тербелістер дегеніміз не еріксіз деп отқанымыз бұл сыртқы күштің әсеріне қозғалысы келетін тербелістер мысалы әткеншек немесе бесік деп мысал келтіруге болады ал келесі бізде өшетін тербелістер жалпы өшетін тербелістер деп отқанымыз бұл осы ә, жаңа айтқан біздің әрқашан энергия шығатын автотербелістер дейміз яғни ішкі жүйенің ішкі ә, тербеліс арқылы жүзеге асатын нәтижесінде ең соңында не істейді тербелісіміз қайтадан сөнеді қандай тербелістер өшеді деп қарастыратын болсақ әрине бізде ә, еріксіз тербелістер мысал келтірсек болады екен бұл жағдайда механикалық энергияның ішкі энергиясы ә, механикалық энергия энергияның ішкі энергиясына түрленеді деп қарастыруға болады түсіндіре алдық па ал енді келесі бізде автотербелістер жалпы автотербелістер жатқанымыз бұл қандай тербелістер яғни дененің ішкі энергия есебінен қозғалыс келетін тербелістерді атайтын боламыз мысалы электр энергиясын пайдалана отырып қозғалысы келуі вентилятордың деген секілді иә мысалы мына жерге қарайтын болсақ суретте автотүрбелістер жүйесінің элементтеріне тоқталатын болсақ бірінші энергия көзі иә, қараңыздар бірінші энергия көзі одан кейін екінші процесс бізде энергияның яғни не істеуі реттелуі және тербелмелі жүйенің пайда болуы тербелмелі жүйе қайтадан не істейді оған екінші процесске қарай көшеді жүйе солай қайталанып отырады деген сөз яғни энергиямыз периодты түрде түрленіп отырады түсіндіріп алдық қой келесі бізде еркін және еріксіз тербелістер жиілігіне тоқталатын болсақ жалпы еркін тербелістер тербелмелі жүйенің сипаттамасына тәуелді анықталған тербеліс жиілігі бір. және периоды да өтеді деген сөз еріксіз тербелістерде сыртқы күштің өзгеріссіз яғни жиілігіне тең жиіліктердегі жасалынады деген сөз мына бір сілтемеге кіретін болсақ осы жерде көруге болады жалпы қалай қозғалысы енді резонанс дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық резонанс деп отқанымыз бұл әрине еріксіз тербелістің амплитудасы сыртқы күштің тербеліс жиілігімен және тербелмелі жүйенің меншікті тербеліс арасындағы қатынасына тәуелді екендігін тоқталсақ болады яғни резонанс деп отқанымыз амплитуданың күрт артуы немесе күрт кемию процесін айтуға болады осы жерде түсіндіре алдық па Э, яғни осы бірден амплитуданың артып кетуі немесе бірден жай болу құбылысын біз резонанс деп атайды екенбіз енді резонансқа анықтамасына жеке тоқталатын болсақ яғни жүйенің меншікті тербелісінің жиілігі сыртқы период күштердің әсерінен яғни жиілігімен дәл келгенде немесе қайталанған кезде иә, келген кезде тербеліс амплитудасы кенеттен күрт деп айттық қой жаңағы артып кету құбылысын айтуға болады яғни амплитудамыз мына жерде қарайтын болсаңыздар амплитудамыз кенеттен арту құбылысын біз резонанс деп атайды екенбіз енді жалпы резонанстың әсерінен қираған көпірлер иә мың тоғыз жүз алпысыншы жылы петербургтағы египет көпірі резонанс құбылысының нәтижесінде мысалы ә, солдаттар шагатты, шагаттап қозғалған кезде көпірге келген кезде шагаттамайды неге өйткені бірден түскен кезде көпірді қирап жібере алатындай ә, жиілік болады деген сөз соның есебіне көпірге келген кезде ешқандай шагаттамастан өтеді деп иә. ал енді резонанстық ә, пайдасы мен зияны тоқталатын болсақ қолданылуы резонанс қай жерде қолданады екен ә, суда ұнтақ сүттің еруі немесе музыкалық құралдардың ә, дыбыстың шығу процесі яғни ағзаның магниттік резонанстық тексеруі немесе әткеншектің тербелуі немесе резонанстық құлып пен кілтті мысал ретінде келтірсек болады ал енді зияны дейтін болсақ ғимараттардың құлауы немесе қирауы сымдардың үзілуі иә яғни ә, былай айтқан кезде осы бір қозғалыстар осы бір зиянды жақтары бұл осы резонанстың негізгі нәтижесінде жүзеге асады деген сөз ал енді тұрмыста техникада өндірісте резонанстың әсерін тоқталатын болсақ жалпы судағы кеменің толқындарының не толқындарының процесінде қатты қозғалу процесін айтсақ болады иә немесе ә, конгресстік залдар мен театрларда иә, акустикалық резонанстың ес, естелуі ә, естілу процесі мысалы бүйтіп айтайықшы кейбір тойханаларда бүкіл жағына кілем төсеп тастайды неге өйткені дыбыстың бір шағылмау процесіне алып келеді ол резонанстық яғни дыбыстың күшеймеуіне немесе әлсіремеуіне алып келеді бір қалыпты тарату процесі деп түсіндіре алдық па келесі бізде акустикалық резонанс жалпы акустикалық резонанс деп отқанымыз белгілі әнші феодор иә ол не істейді ән салған кезде шамдардың не бар ғой мына стакан дейміз ба міне шыны стакандардың сынып кету құбылысын байқайды да неге дыбыстың бірден қатты болу процесі бірден күшею процесіне ол не істейді сынып кету құбылысын байқауға болады яғни біз дыбыстарды естіген кезде камертон арқылы дыбыстарды естіп ол күшею процесін көруге болады иә опера ә, әншілер әсіресе осы стаканды сындыра алатындай оларда дыбыстың резонанстық күшейту арқылы сындыруға мүмкіндік алады деген сөз сонымен қатар бізде жаңа айтқан біздің камертонымыз жалпы камертон осы дыбысты акустикалық дыбысты ә, болып табылады сонымен қатар бұл жерде олардың дыбысын күшейтуге арналған неміз не екен резонатор деп аталады яғни резонаторлар резонаторлар бұл адамның аузы ғой дыбыстың шығу процесі қатты шығуы жиілігі немесе кем шығу процесін айтуға болады сонымен қатар ә, мына бір құбылысты өздеріңіз оқып ә, басқалармен бөліссеңіздер болады қызықты жайт әрине дыбыстың естілу процесі иә осы жерге байланысты қарасақ болады ал енді мына бір кішігірім тағы бізде ә, жалпы интенсивті жоғары дыбыс резонанс кезінде адамның ішкі ағзалардағы тербеліс жиілігімен дәл келгенде осы ішкі ағзалардың барлығының істелуі дейді бүлінуіне әкеледі яғни тіпті өлім қауіп туғызатындай жағдайлар да кездесіп тұрады яғни ә, жүректің жарылып кету құбылысы тоқтап қалу құбылысы бұл интенсивті жоғары дыбыстың яғни резонанс кезіндегі адамның ә, кері әсері деп осыны айтсақ болады яғни сол себепті яғни біз не өткен сабақта айтқан болатын инфрадыбыстардың резонансын ескеру қажет болады яғни ә, инфрадыбыс резонансының қорғау шараларын жасау керек болады сол себепті бұл мәселелерге біз тоқталуымыз керек ал енді осы бір тақырыбымызға арқау болатын негізгі пысықтау мақсатында бар болғаны екі есеп бердік өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз осы есептерді шығарамыз және және Э, түсінбеген жеріміз болса комментарий ретінде қалдырамыз келесі сабақта жолыққанша